Thank you. все круче и круче. здесь можно посидеть, отдохнуть. significantly. Ну вот и закончился наш поход. Сейчас мы находимся на самой высокой точке в округе. Снизу он тургояк и мяс, если видать. Было тяжело, было очень интересно. На все затрачено около трех часов подъема, ну, со всеми фотографирами и так далее. Жаль, что к трону богов не подошли, он там внизу находится. Там сильно все взросло. Отложим на следующее путешествие.